obra é 1,5 kilómetros de actuación, polo tanto unha actuación moi potente, cerca dun millón de euros, eh, que están aquí investidos, que foron posibles grazas ao plan REACPON, Reacción a Pontevedra, que vai a dotar de unha enorme calidade ao entorno, de calidade urbano e que ademais Vaya a hacer algo que es un compromiso total y absoluto de la Diputación de Pontevedra y también del Consejo de Pollo que es apostar la movilidad amable. La movilidad amable permite que la gente sea a propietaria, a dona o espacio público de San Salvador, a ninguén se escapa que é a parroquia máis poblada en este momento do noso municipio. E a obra, por suposto, eu creo que mm, non hai máis que ver. Isto pode ser eh, entender como unha obra prácticamente urbana, un núcleo urbano dunha rúa eh, de unha cidade. Música todo, que as veciñas e os veciños vivan onde vivan, teñan unha grande calidade de vida. E un ámbito como este, desta calidade urbana, sin dúbida, xenera moitísima calidade de vida.